Orang oh, kali betul sana kumbus itu. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe. Nenek lucu. Ini kulit emas macam Ini emas baik. Ya? Ah, lele lele ah. anakku. Hmm melengkungnya, dunia. Ko, ko, ko. Alama, alama, si cangkul nepisan alama. Setrek mancingannya mantang, mantan ini. Kau yang tadi bisa jangan aku itu. Aku. iya apa kan? Ini iya lah, ya. Aduh. Dorong. Ani-ani na gamang taraya. Kumaha jing sa trek bae si na sa. Iya, Ati agong banyak ama. Wow. Wow. Ternyata ada pempes guys, pempes kaki ya guys. Hahaha. <laughs> Dia laut. Iya, Ih. mas, Bukan langsung ada yang menarik. Mengepring kumanya, kut mau mah. pendoyot na dimin witan eh tari uculi tiang iku na iku ne bae sih kan umpan iku awas tiba hmm cacing ini kena kan meribet cing dedek cacing eh Ih, bukan kene menyangkut. Pegat. Gung, tolong Gung. Tariknya benangnya. Aduk, sini adunya. Pegang ini gundokon. Nih pegang ini. nih Pegang speaker. Nih pegangin video. Di video. Sini, sini nah, ke sini nih pegangin gini sih dimasnya biar kelihatan harus ke depan kameranya kakak bong ini nama kan sangkut wih mas oh ketarik lele jumbo mau anak <laughs> timbas timbas kaki ketutupan. Awas kira nyemplung ya tadi Nyemplung. Lewat masing kanak. Kun tarik, kun apa melembung? Kalem, kalem. Mau bersih. panjang sama jamu kono jingo jamu atu dawak kan sini dawak cần mặt thấy sẽ không gọi đã one thing.